हेलो यार हाँ, मसेरे हो के हाल ने ठीक हो यार तुस तो मैं सारा फलाना संजवाली करा संजवाली करा वे कुके जावे नाल असन चैनल सब्सक्राइब करो वीडियो लाइक करो ते कमेंट करो साड़ी वीडियो ते